welcome to my YouTube channel please like this video and subscribe my channel आज मैं एक सॉन्ग गाने वाली हूँ एक सच्ची हिंदुस्तानी एक सच्ची हिंदुस्तानी हूँ मैं नहीं किसी से डरती हूँ देश की खातिर जीती हूँ और देश के खातिर मरती हूँ इनको बाहर निकालो तुम अपना देश बचा लो तुम इनको बाहर निकाल लो तुम अपना देश बचा लो तुम जो सच्चे हिंदुस्तानी है वो गर्व करेंगे बातों पर गद्दारों को लगे कि मिर्ची आएंगी औकातों पर गद्दारों को लगेगी मिर्ची आएंगे औकातों पर शाहीन बाग को जलिया वाला बाग बनाना चाहते हैं फिर कहते हैं कि हम तो संविधान बचाना चाहते हैं फिर कहते हैं कि हम तो संविधान बचाना चाहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग को कुचलो मत ज्यादा जो देश सिकटकड़े करना चाहते जल्दी इनको ढेर कर जो देश सिकटकड़े करना चाहते जल्दी इनको ढेर करो हाथ तिरंगा मन में दंगा और है क्या जिहाद है ये ये जो खड़े हैं देश के विपरीत जिन्ना ये जो खड़ी हैं देसी के विपरीत जिन्हा की और लादे ये नाम कन्हैया कर्म कंस का जनता को बहकाते हैं देशभक्त कहते हैं खुद को जरा नहीं शर्माते हैं ये देशभक्त कहते हैं खुद को जरा नहीं शर्माते हैं अपना धर्म जो छोड़ गए हम क्या संविधान सिखाएंगे इंसान नहीं ये दल कभी किसी के ना हो पाए इंसान नहीं ये तलने कभी किसी के ना हो पाएंगे बहुत हो चुका पछताओगे जल्दी कदम उठाओ तुम करो नियंत्रण जनसंख्या को जल्दी कान लाओ तुम करो नियंत्रण जनसंख्या को जल्दी कान लाओ तुम कार्य सभी को फिर ये दोगलापन क्यों है किसी को छूट बढ़ाओ संख्या औरों पे बंधन क्यों है किसी को छूट बढ़ाओ संख्या औरों पे बंधन क्यों है चार चार जो शादी करते इन पर रोक लगाओ अब अब भी अगर ये हुआ नहीं तो फिर बतलाओ होगा कब अभी अगर ये हुआ नहीं तो फिर बतलाओ होगा कब दस दस बच्चे पैदा करके जो देश को गरीब बनाते हैं अगर सुविधा मिले ना इनको देश को बुरा बताते हैं अगर सुविधा मिले ना इनको देश को बुरा बताते हैं जो टुकड़े करना चाहते देश का गंदी मई पैदाइश है इनको सबक सिखाओ जल्दी सबकी यही फरमाइश है इनको सबक सिखाओ जल्दी सबकी यही फरमाइश है बहुत बड़ा खतरा आएगा अगर न भी जागोगे अभी आज़ादी मांग रही ये नया देश भी मांगेंगे अभी आज़ादी मांग रही ये नया देश भी मांगेंगे तीसरे का जो विरोध करेगा उनको बतलाना ही होगा बहुत हो चुका अपने देश से ये गंध हटाना ही होगा बहुत हो चुका अपने देश से ये गंध हटाना ही होगा पहले अगर ये हो जाता तो होते ही हाल आते नहीं कब तक ऐसा सोचोगे कि छोड़ो कोई बात नहीं कब तक ऐसा सोचोगे कि छोड़ो कोई बात नहीं देशद्रोही नारे लगाते अब तो पहचाने नहीं जो मांग रहे आजादी देश से भेजो पाकिस्तान उन्हें की जैकली है, खुलता नहीं है मुझे जिसका जो भारत माँ का नहीं बतलाओ होगा वो किसका जो भारत माँ का नहीं हुआ बतलाओ हो वो किसका जो गंदी नाली के कीड़े हैं सब गंदे ही फैलाएंगे अपने देश को फूकेंगे और पत्थर ही बरसाएंगे अपने देश को फूकेंगे और पत्थर ही बरसाएंगे कुछ लोगों की तो साजिश है ही हमसे ज़्यादा फिर अपनी बात मनाएंगे जिस संख्या हमसे ज़्यादा फिर अपनी बात मनाएंगे अब भी अगर ये नहीं हुआ तो फिर इंतज़ाम नहीं होगा इस दुनिया में फिर ये अपना हिंदुस्तान नहीं होगा इस दुनिया में फिर ये अपना हिंदुस्तान नहीं होगा अब भी वक्त है जागो नहीं तो सोते ही रह जाओगे ऐसे जख्म मिलेंगे तुमको किसको भला दिखाओगे अरे ऐसे जख्म मिलेंगे तुमको किसको भला दिखाओगे रिजमा सिंह बस अपना देश और धर्म बचाना चाहती है मेरा हिंदुस्तान हो विश्व गुरु बस ये ही ख्वाब सजाती है मेरा हिंदुस्तान हो विश्व गुरु बस ये ही ख्वाब सजाती है थैंक्स